the problem of having a cold heart. Isang pusong malamig. Pusong ng lalamig. Ito po ba ay isang tanawing napapansin natin? Na may mga mana ng palataya, pero kitang-kita at damang-dama mo, na parang hindi po kasado. Umaring kayo nakaranas na na umaaten ka pero wala na sa puso mo. O marahil ikaw nakaranas, nakitang-kita mo na sa mismong service natin, hindi na maramdaman ng apoy, mga kapatid, ang alap ng pagsamba, ang alap ng paglilingkod, sapagkat sa katotohanan, a lot of Christians today, they are already cold. Kung ang pag-uusapan po sa Panginoon, marami na po ang nanglalamig. Isang magandang halimbawa, Revelation chapter 2. This is about the life of the Ephesus church. And try to compare, try to see the clear picture in the life of this church. Revelation chapter 2, beginning verse number 1. Pansinin po natin, ito ang isa sa magandang example. Unto the church of Ephesus write, This thing saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks. Verse number two, I know thy works. Listen to this. Ilagay niyo yung sarili niyo na parang tayo po ito. Ha? Mga kapatid, gusto ko pong tingnan natin ngayong gabi na ilagay niyo ang sarili niyo na tayo po ito na nakita ng Panginoon na nung ikaw ay nagpasimula, ang sipag mo sa gawain. Nakita ng Diyos ang mga gawa mo. Yung bang kapag ka may gawain, lagi kang kasama. Yung kapag ka may gawain, lagi kang excited. Yung kapag ka may gawain, nangahata ka pa ng iba. Okay? I know thy works at higit sa lalim ng works, ang sabi niya, and thy labor. Labor is actually deeper than working when we consider the word labor, it is not just working, kundi ito po ay hindi lang basta gumawa, kundi nagpagod, nagpagal. Ibig sabihin, isang mananampalataya o isang iglesia na hindi lang handang gumawa, kundi handang magpagod, handang magsakripisyo, handang magtiis sa gawain ng Panginoon. At alam niyo kung bakit may nararating ang gawain? Dahil sa mga ganyang kristyano. Yung mga kristyano ang sipag. Yung mga kristyanong naghihirap, nagpapagod, nagpapagal talaga yung walang panghihinayang mga kapatid, na kahit sila'y masaktan, na kahit sila'y mahirapan, hindi nyo mapipigil. Yun ang sabi ng Panginoon sa church na ito, I know thy works and thy labor and thy patience. Pati yung inyong mga pagtitiis. Di ba? Yung eh, maraming kristyano ngayon eh, tinitiis mo na eh. Na kapag ka hindi mo tiniis, parang gusto mong matiris. Ano ho? Yun ang larawan, oh. I know thy works, and labor, and thy patience, and how thou canst bear them which are evil, and thou hast tried them which say they're apostles and are not, and hast found them liars, and hast paid, sabi niya, and thou hast not painted, and labored, hast born, and thou hast not painted. So tingnan nyo ngayon in clear picture. Kamusta ka before? Anong klasing puso? Alab. Sa gawain ng Panginoon meron ka. Ikaw pa yung sinasabi rito na napakasigasig mo, napakasipag mo, kasama ka sa trabaho, kasama ka sa pagpapagal, talagang kahit masaktan, kahit magsakripisyo, pag may bibiling property para sa gawain ng Panginoon, handa kang mag-invest, handa kang mag-sacrifice, handa kang tumrabaho para may may accomplish sa gawain ng Panginoon. Amen? Well, pansinin niyo po yung tatlong yan. Sa larangan ng pagkakristyano, napakahalaga niyan. Yung works, labor, and patience. I remember another church na nasa Biblia po, the Thessalonica. Di ba? The church ng Thessalonica. In 1 Thessalonians chapter 1 and verse number 3, si Apostle Pablo is giving commendation to the church of Thessalonica. At ang sabi niya, in verse number 3, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope. So mga kapatid, ayun no, oh, laging ang ikutan sa buhay ng Kristiyano ang pinag-uusapan, works, labor, and patience. Sabi po doon sa Ephesus Church, I know thy works and thy labor and thy patience. Here is the man of God in the person of the Apostle Paul, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and patience of hope. E naalala ko ang Panginoon eh. Sabi nung writer ng Hebrews sa chapter 6 verse number 10, For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Amen? So isa sa sukatan ng ating pagkamana ng palataya ay ang ating gagawin, ginagawa o paghihirap, pagpapakasakit, pagtitiis sa gawain ng Panginoon. Ang tanong ko lang po, marami pa bang ganyang mga Kristiyano ngayon? Are you listening? Ha? Na, nasasapo nyo ba yung salita ng Panginoon? Di ba? Ang tanong ko ngayon, marami pa bang ganyang Kristiyano ngayon? Marami pa bang Kristiyanong laging on the go pag pinag-usapan gawain ng Diyos? Marami pa bang mga Kristiyano ngayon na handang mahirapan at maghirap para sa Panginoon? Marami pa bang mga matiising Kristiyano ngayon o ang mga Kristiyano ngayon, laging sa convenience and comfort na po mga kapatid. Hindi a-attend kapag ka hindi a-attend kapag ka mainit, hindi a-attend pag hindi maganda ang sitwasyon, hindi a-attend pag ka mahihirapan. Mga kapatid, mga minamahal, I hope na ngayong gabing ito, tayo'y kilusin at kausapin ng Panginoon. If you are really sincere that you are facing God tonight and telling God, Lord, search my heart. Search me, O God, and know my heart. Sana ho maging aminado tayo ngayong gabi. And you know, kung yan naging problema mo, I tell you, this church, in that <laughs> commentation, nangyari sa kanila yan. Balikan po. Revelation 2. Ang sabi, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou scannest them which are evil, and those try them which say their apostles are not, and hast found them liars and has borne and has patience, and for my name's sake, and for my name's sake has labored, and thou hast not painted. Ang ganda ho! Grabing commendation! Tingnan nyo ang sarili nyo ngayon, na parang ganun ang nangyayari sa maraming Kristiyano. Nagsimulang ansipag, nagsimulang masigasig, nagsimulang nagtitiis, nagsimulang handang maghirap. Pero pagdating at paglipas ng panahon, ito na ang problema. Verse number 4. Nevertheless, isipin yung ang Diyos nagsasalita sa atin ngayon. Sa iyo kapatid, na sipag-sipag mo. Sa iyo kapatid, na may ginagawa ka sa Panginoon dati. Nagtuturo ka ng mga bata dati. Kasama ka sa soul winning eh. Diba? Lagi kang on the go sa gawain ng Panginoon. Kaya lang ngayon, kamusta ka na? Nevertheless, I have somewhat against thee. Because thou hast left their first love. Simple lang po ang gusto sabihin ng Panginoon. Nanlamig ka. Yung puso mo nang lamig sa akin. Unhealthy po yan. Mga mag-asawa, naintindihan niyo ako, tama? Hindi ba ang tamis isipin ko ano ang handang harapin ni mister nung hindi ka pa nakukuha? Hindi ba ang sarap-sarap isipin na ang layo ng nilalakad ni Mister? Makita ka lang. He'll dig to the bones. At ah, to the heart pala. Di ba? Hindi ba ang sarap isipin na alam na alam mo na itong si Mister na nagpapahayag ng pagmamahal sa iyo, ginto ang bawat mga sandali na kayo'y magkikita? Ang sabi nga ng isang matinding mangingibig, Diba? Oot nalalaman kung ako'y hindi nararapat. Sa angkin mo gandang hanga ang lahat. Subalit yaring pusong palibhasay sa diyang tapat. Harangan man ang patalim ay hindi mo masisindap. Grabe ha? Grabing pagmamahal niya. Hindi kayang pigilin ng patalim pag nagmamahal. Hindi kayang bawal-bawalan kaya pag ang Kristiyano in love sa Diyos, hindi mapipigilan. Amen? Pero kamusta na tayo ngayon? Ngayon ho, wala namang pigilan eh. Maraming Kristiyano ngayon, wala namang pumipigil, hindi umaattend. ba? Wala namang pumipigil, ayaw magbigay. O ano nagbago? Puso. Kaya kahit kristyano ka na, meron kang dapat bantayan at ingatan sa puso mo. Ingatan mo na isang araw, maging malamig ang puso na yan. Amen? Ha? Mga kapatid, the problem of having a cold heart. Ano silbi ng magagandang kahapon kung ang lamig-lamig mo na ngayon? Kaya sabi ng Panginoon, ha? balikan niyo po, nevertheless, ang Diyos ang Panginoon ang nagsabi sa church, Nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. And God gave them warning. Sabi niya, teka, teka, huwag mong baliwalain yan. Kristiyano, makinig ka ngayong gabi. Kung ikaw, kahit hindi alam ng katabi mo, malabig na ang puso mo, mag-isip-isip ka, may babala ang Panginoon. Ang sabi niya, Remember therefore from whence thou art fallen, and repent, and do the first work, or else I will come unto thee quickly, and will remove thy candlestick Ha? Ang sabi niya, if thou will not repent. ba? Diba? And I will remove thy candlestick out of his place except thou repent. So kaya dapat iayos ang malamig na puso. Amen? Please be careful with your heart. The problem of having a cold heart